ani nga si kichun ga ba gida gechan ba ga mayin ga ba gidi ga ga ngwa sanga ba ga nga si ga kwiri di meru si ba ga ma ga ga ga sa da par tanga shan ga yini na ga mugi chagre ka ga gi chagre yirwa sa yin. ta fam si di chagra yirwa ne kwe ga osa la pi ga yirwa sa yin. yini chagre yirwa chagre yirwa si mm. ga mnu ga ga ngwa na ga sa ga yirwa chagre yirwa Mm. Imen mata matati saram hangwala. Igur sagari man. ko gur sagaru kidabar yoka afkani hal. Yas mata matati sabi. Mm. Iga sagari man icha icha got habar mangwala. Dara yas hagi ani. Mm. Aya. Mm. Ni Zagay si kadiyatini. Kaminakam. Agur smelnut madichaki. Asu majis kakwan babaluji gundawini. Mm. Kau si ka ngon ni ka bara Kau ka ura da kam ni miya si ti Mau ying ma ngol kam na. Ni ko ngon na kam. Ka la ka na ka da par den ga ni. Ka gi chak deit. Ki chak deit ka ya ri che ro cek si da chak cek ma ngol am ka mo che nyar gil. A kam ni chak da i uri chak ni ja gi chak da ma tan si ko no ni. Ani ah, ma mu sto ma da. Ka uri ka igwa sa yi ni da pa ka me na ases mangaru kidaba ases giche deh, ases gai mandan ases ngeski gursi ko ariman migdag ji ji si du agiche gad si da gos ge yo mo shi atgar mo jo ka ases kon dig siga sai hmm. awulna sgari mani che che gada yes hmm. me balol nga shi glapi hmm. am go big nga ga bakam amin hami che gada mata asen gi che gadi batga tugaru ki che gadi gayamna ami che dah. agur sugar an qong gida Iga sa isi di dia cek dani. Ni gawa bena. Ni ki wuji di sakala me ko sa shi di to kari daun. A kam ni wuri ji kam. Kada hmm. praya da kai si to mo sko mangwa la pugi shanga. Na kam ha ge ya cek ya cek si da ge sha mangwa la pugi. Aba kan. Ha kan ye ya tha kam na go. Eh? Aba kan. Hmm. Mi ga mas mi gaw. Kai mangwa la ni ki ya kai ga wan da Asia kai gwan di murid. Ka murid eh, ka gwan. Yo na balani ka gwan sinya ko chegda ka gwan ma muni ko he ka to. Palun di alun di ka di mang si ma ko sulapi. Asia ka balul su ko ma balul lapi yo sa. Parang asia gitu ka mangula. Ah. Hmm. Hala pagdap pagdap yani ramna sidi yesun. Wono ma ngolap sidi dan gwe nunya ni gdap sidi dan. Mi go. Mandan. Migaw miramas. Hmm. Hmm. Miramas. Yago sa taulapi. Ana nga lapa ka ng rap. Yan niya kam nari. Iya isidong wala kang din. Kamus ko yun gulapi. Eh? Oh, miramas. Hmm. Ah, kaya ni. Nang wasay nga si. Ay mandano nga si Isu. Yago si Murit. Kami na matukuan si Murit. Miligi. Ana nga hmm. lalo yung tapar to so. Pasino. Ah. Hmm.